पानी राधो बहुत प्यास लगी है मैं नहीं जा रही राधो बहन नहीं मैं नहीं जा रही अगर तुम ना ना गई मैं अपना हाथ काट लूंगा काट लो मैं सही कह रहा हूँ काट लूंगा काट लो काट लो मैं नहीं जाना सबा क्या तुम मुझे अपनी पिक भेज सकती हो क्यों का आशीफ होटल में खाना खाने आया हूँ और यहाँ पे लिखा है खाना हमेशा अपनी खुशी के साथ खाएं <laughs> मैं आधे फेस की पिक भेज रही हूँ रिसीव कर लेना जल्दी से देख के डिलीट भी कर देना कायनात मैं तुम्हें म्यूजिक इंडस्ट्री हरगिज ज्वाइन नहीं करने दूंगा क्यों का आशीष क्योंकि मैं तुम्हें नेहा काकर बनते हुए कभी नहीं देख सकता काशिफ क्या समझता है तू मैं भी गाऊंगी पू पू पू पू पू मुन्नजा क्या मुझे उधार थोड़े से पैसे मिल सकती हैं? क्यों का आशीफ मुझे ये पैसे अपने घर देने थे वैसे भी मेरे पास कोई भी कन्वेस नहीं काशिफ टोटा करोला लैंड क्रूजर तुम हुक्म